こんにちは。カワウソ P です。いつもご視聴いただき、ありがとうございます。もう夏ですね。梅雨明けしたところもあるそうです。ということで、夏だ、ボカロだ、ボカロだ連続投稿その名の通り、この夏は主にボカロ楽譜の動画をバンバン投稿したいと思っているぜ。みんな、見てほしいんだぜ。気になる第1弾は ゲームボックスさんの、6兆年と一夜物語、に決定しましたまだ完成していないから、投稿するのがいつになるかわからんけど、楽しみに待っててね。じゃ。